Culture City, Kijiji, on the Asimbona umebota na kadem koko kutiani anapika luku ani anakunywa njoki nimekam onko nimekam kwako nimekam na madam na wacheza kiunema na watoka kiuroro ah na watoka kiuroro kwa stampu wa nyura kata sima baadaye kwa stampu wa jure kata sima baadaye kwa stampu wa julia kwa stampu wa julia tu watoke kuchana kusetu nadhani ni wikendi mabazu wa kimoki inabidi tu wacheki ah inabidi kata stima baada ya kuwa stamp wa nywele kata stima baada kuwa stamp wa nywele kata stima kuwa stamp wa mimi stingi napenda tu makuiji napenda kuwatoka kusiri na warasi tukibanja na wanati warada na kusiti tumekuja kuwa roga tumekuja kuwa risa tumemoki vile tumemokiwa rena kata stima kuwa stamp wa nywele kata stima kuwa stamp wa nywele kata stima kuwa tumekadi na matiki tumekadi na mafoma tuko rank tuko tivi tuko rada tumemedina warna tukiseti tukiwasha tukiseti tukiwasha tukana marma tukipanda ni korda ni kwambaka kuona warna tukipanda tumarianku watoka ndio rada kata sisi mabada yangu asanku anyure kata sisi mabada yangu asanku anyure kata sisi mabada yangu asanku anyure asanku anyure kata sisi wakali wametamna wakali wametamna hata bila tafadhali bro, hata bila tafadhali kata city kwa Nuria <laughs> mama chipangata One.